es em, un encuentro con muchos colores y sabores. Las personas que nos acompañan en este encuentro tienen diferentes experiencias, diferentes profesiones, diferentes gustos y lo más importante en el encuentro es esa diversidad de conocimientos. Intercambiar la sabiduría y, trabajar, dar la mano a crear un mundo diferente sin pedir, eh, un pagamento para eso, no, es simplemente dar el corazón y, avanzar juntos, en comunidad. Eh, lo que hacemos mucho son baños secos para no seguir ensuciando los ríos. Este año lo que estamos haciendo es una propuesta de gastronomía regenerativa, donde lo que hacemos es un taller abierto, un taller vivo, participativo, donde las personas que vienen al Minca Lab pueden venir a participar a través de los procesos de la cocina. La Pachamanca eh, es un ritual ancestral de Perú y la Pachamanca como tal es, es una forma de hacer una olla en la tierra. Todo lo que nosotros usamos viene de una semilla. La semilla no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos la semilla. Nosotros estamos en un determinado tiempo aquí, dentro de ese tiempo también tenemos cambios no solamente climáticos, sino también de, tierras y pues, de, muchas cosas. Y nosotros necesitamos la semilla para adaptarnos a esos cambios, por un lado. Y lo otro es que la biodiversidad que nos puede brindar la, la semilla nos da una independencia a los productos comerciales del supermercado. Soy el doctor Zanahoras y vengo a enseñarte a comer saludable. de cómo logramos encontrar unas, unas alternativas a la educación y más que la educación, una alternativa es aprender y a enseñar de una manera diferente, con la naturaleza, con el clima, con la gente, con todo lo que nos rodea. Que estamos en un mundo lleno de dificultades porque nosotros nos hemos dejado amordazar y nos hemos dejado eh, esclavizar de la tecnología, de la mala comida, de, los malos hábitos, de la comodidad el agua hasta mi casa, eh, todo hecho en materiales de subsuelo. Entonces, ¿qué vinimos a hacer aquí los alternativos? Eh, ¿Qué nos encontramos aquí? Una cantidad de gente con inquietudes y con capacidades para compartir el momento. haz las cosas siempre tú mismo, busca los recursos que, necesites y que tengas a la mano para lograr hacer tus cosas. No necesariamente uno tiene que ir a la tienda a comprar algo ya manufacturado, uno mismo lo puede hacer. Porque creo que es un escenario preciso, que es como un laboratorio, un cultivo, donde hay mucha vida, muchas ganas, muchos seres, eh, con diferentes personalidades, con diferentes propuestas. Y, eso es lo que realmente nos enriquece a todos, eh, la diferencia, partiendo de lo ancestral, pero mirando hacia, hacia adelante. que yo tengo que salir en el video. Listo, ya.